In this small mining town of Wanda, people respect and see the importance of traditional healers. Most people, due to the ever escalating prices of uh, doctors at the hospitals and clinics, now feel that traditional healers are the best people to visit. Join me, Linda Mpofu, as I talk to one of the most respected traditional healers in Kwanda. Salibonani gogo. Yebo mzukulu wami linjani? Hayi sikhona bengicela liziyethule emphakathini. Mina ngumasiziba. ngisuke esigabeni sematshetsheni lapha egwanda liyenzani gogo ngibe ngomsebenzi wami yena lowo kwelapha abantu gogo masiziba ngicela lingitshele ukuthi ngiyabona abantu bengena besenyuka lapha kwenzakalani ngaba belanda ukufuna ukuzophathiswa abagulayo ngoba mina ngenelisa ukuthi ngiphathise wonke umuntu ohlawulayo longahlawuliyo bahamba ezibhedlela bakhala ngesiphatho sabantu babongikazi ukuthi ababaphathi kahle so lina abantu libaphatha kahle ngibaphatha kahle ngoba hlukumezi umuntu uyamlalela indlela abebuye ngayo ngibanikeze ngabe ngibanika khona ukuthi bame besebenzisa angasila uzabe yazonhlawula to her healing powers, Kokoma Siziba has become one of the greatest healers and most popular healers in Rwanda. Join me next week as I talk to one of her patients.